Yo les potes, yo tout le monde, c'est Titu, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui les gars, dans cette vidéo, on est parti pour l'épisode 2 des défis Fortnite en arène. Et aujourd'hui, on s'attaque directement aux armes mécaniques. Donc vous avez pu le consulter à la miniature. Aujourd'hui, on va tenter de faire top 1 en utilisant seulement les armes mécaniques en mode arène. Avant que le commence n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications les gars, c'est très important. Et à lâcher un énorme pouce bleu à cette vidéo. Voilà, s'il y a 25 likes, je un épisode 3 sur euh, les armes improvisées. Et aussi les gars, n'hésitez pas à mettre le code créateur euh, Titus dans la boutique Fortnite. Vous allez en bas à droite sur soutenir un créateur et là mettez S accepté et là il y a écrit en bas à droite créateur soutenu Titus. Merci à tous mes trous, vraiment les meilleurs. Et sur ce les gars, sans perdre du temps, on y parti pour la vidéo et let's go on est directement parti pour la première partie de ce challenge. Actuellement, j'ai 320 points. Voilà, par rapport à la dernière vidéo, je n'ai gagné aucun Point. Voilà, vraiment, je suis resté à 300 points lorsqu'on a fait le petit top 1. Donc, sans perdre de temps, on va directement spawn. Et bien, pourquoi pas à Pleasant Park, évidemment, dans le petit coffre mythique qui se trouve potentiellement ici. Donc, on est parti en espérant qu'il y ait un petit space 12 ou une scar, ou une arme mécanique. Ok, déjà. Ok, c'est un peu plus chaud. j'ai pas d'arme. Ok. Ah Aïe aïe aïe. Ah dommage les gars, ouais mais en même temps j'ai pas d'armes gros, j'ai pas d'armes Qu'est-ce que je fasse J'ai pas d'armes, les premières armes qu'on me donne c'est des trucs improvisés gros, je ne peux pas rivaliser face à ça Bon c'est pas grave les gars, on est directement parti pour la deuxième partie Ok les gars, directement parti pour la deuxième partie euh, là où j'ai eu la chance, c'est que je n'ai pas gagné de points, ce qui veut dire que, eh bien, c'est comme si c'était une partie qui comptait. Et eh puis, euh, pour du beurre, donc on est parti pour respawn à Pleasant Park, en espérant qu'il y ait le coffre euh, mythique. Ok, déjà, je suis conteste. Ok les gars, il me laisse tranquille, il y a le coffre mythique alors. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Un lance-roquette. Aïe aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, je n'ai pas le droit de récupérer d'autre chose que ça. Ok, déjà on sait qu'il est lourd. Oh Let's go Oh, je pensais même pas que je l'aurais pu le tuer. Oh, let's go Un chasseur Ok, gars, on a un gars qui a le petit skin Z phare. Eh bien, nous allons l'éliminer, hein, évidemment. On va pas euh, laisser, eh bien, un petit bambinou euh, dans la campagne. Et du coup, les gars, ça nous fait un total de 2 kills en début de game. J'ai un nombre de mini-potes, c'est abusé. Les 10 et 2 gros chiens. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment. Voilà, je sors une à deux vidéos par semaine. Il y a un ennemi. Ok, il y a un gars. Ah ouais, les gars, était vraiment perché. Bon, au moins, c'est un free space, les gars. Enfin, on a notre première AR de la game. Euh, on a vu notre ennemi, voilà, il est juste là. Est-ce qu'il y aurait possibilité de le toucher Ok, il a mis 35. Ok, on va peut-être avancer un peu. Je pense que c'est le moment d'aller le rush. Ok, on va quand même faire gaffe de pas mourir. Ah ouais, j'ai pris une sale balle. Ok, on a mis à moins 100 gars était vraiment paumé. Ok, il a l'air pas... Il a l'air chaud. Aïe aïe aïe. Et on le pioche mon gars On le pioche Twitch ça dégage frérot Ok il est crack Aïe aïe aïe on a 14 HP mon gars Et je pense que ça sent la mort pour moi J'ai 6 HP Je meurs de zone à cause d'un pote Ok oh, les gars, on est directement parti pour la troisième game, voilà, euh, je euh, lance un peu la trou un petit peu plus tard, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un léger souci, comme si nous étions un petit peu nombreux, une arme mécanique, pourquoi pas, oui, un revolver, ok, ok. Oh là là les gars, ce kill magnifique En plus de ça, on a récupéré un revolver, il y a un mec... Ok les gars, c'est carré, nous a rapporté un petit kill en plus. Ok, on la craque directement. Ok, merci pour le kill, frérot. Ok, merci mon gars. Ok, on a déjà 4 kills au spawn. C'est pas mal. Le problème, c'est que j'ai pas de corps de pompe. Ah oui, en plus, il a un HP, gros. Ok, il avait rien du tout que je peux récupérer. Ah ouais, non mais là, s'abuser Ok les gars du coup on est parti pour la quatrième partie en espérant que celle-ci je la réussisse. Directement on spawn ici, c'est parce qu'on a directement le coffre, enfin du moins s'il y est. J'ai pas l'impression qu'il y soit malheureusement, allez, il est pas, il y est pas, il y est pas. Il va falloir se dépêcher de monter, il a pas de coffre. Ok les gars, on l'a tué, il nous donne un arc mécanique. Ok, il y a un gars. Ok, qu'est-ce qu'il avait Il avait rien de mécanique. Vraiment rien du tout les gars, c'est vraiment très très chaud. Ah ouais, en plus je prends une sale balle d'arc. Ah ouais, non, là, les gars, c'était vraiment impossible. J'avais qu'un arc. Ok les gars, on est directement parti pour la cinquième partie, en espérant que cette fois-ci, eh bien, elle se passe mieux que prévu. Pour cela, on va changer de spawn, voilà, je voulais euh, aller à Plaisante, tout simplement parce qu'il y avait le coffre mythique, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas changer de spawn, voilà, pour diversifier la euh, vidéo. Ici, oh les gars, let's go On a une aire. Ok, ça c'est vraiment parfait. Malheureusement, bah, c'est la seule arme, et puis euh, c'est qu'une AR, et je risque de mourir ici, je meurs. je les craque. Direct. D'entrée de jeu, il les craque. Ok, let's go ça. Ah ouais, là c'est chaud les gars. Hein. Ok, 50. Ah ouais, non mais là, les gars, c'est vraiment trop dur. C'est vraiment trop, trop dur. Ok, les gars, on est parti. et eh bien, pour la cinquième partie. Inutile que j'y aille. Ok, ok, alors, on va aller ici. Je pense que les gars, ouais, pareil, il va aller là. Okay, kills en deux secondes. Tranquille les gars Ok il y a un gars Ok Alors lui go c'était un kill rapide et efficace Ok crack Ok il est crack il est crack Déjà c'est une bonne chose Ok on a plus rien les gars Ok, ça c'était chaud les gars, il a fallu tuer la pioche. un HP les gars. Oh, la chance. Ils avaient pas de pompe les gars. Aïe aïe aïe. Il y a un mec. Je sais pas s'il nous a... Ok, il, un... il a un HP le gars. Il a un HP. Ok, ça y est les gars, il est mort. Oh, oh, oh ce que je lui ai mis gros. j'ai vraiment failli mourir. Ok, c'est un free kill ça. Ok il a pris moins 89. Ok, donne-moi le kill. Ok, magnifique les gars. Ok les gars, je que je crois que vous tous tomber. Et les gars, le défi réussi Oh là là, enfin Franchement, le défi était vraiment dur. De 6 ou 7 parties, on a enfin réussi. En plus, on a fait un magnifique top 1. 15 kills. C'est énorme. 15 kills, les gars. C'est vraiment... Donc, la vidéo touche à sa fin. Mais voilà, enfin, on a terminé ce défi. Il est validé. Si vous êtes resté jusqu'à là, mettez dans les commentaires le mot boulon. Voilà, comme ça, je vois vraiment les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. Euh, voilà, je vous dis euh, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bye tout.